C'est-à-dire, je tenais déjà à remercier notre armée populaire qui joue un grand rôle dans le, dans le cadre économique. En tant que patronat, on souhaiterait travailler ensemble et développer certaines industries euh, avec notre euh, armée. Donc, pour qu'on puisse avoir une fusion économique de, de haute gamme. Euh, parce que maintenant, avec la nouvelle vision ou le programme terrestre du du président de la République, c'est de, relancer une une économie algérienne de haut niveau. ما نخدموش هذاك تاع هكذا دو او نيفو ونعطوا des chances à chaque Algérien اللي يحب يدير حاجه واللي يحب هكذا نو كومبانيون نعاونوه نسهلوا له الامور ونكونوا واقفين معاه في كل حاجه ويعني نطلبوا السلطه تكون معنا تانيك واقفه معنا وتكون في المشاريع تاعنا تعاوننا في المشاريع parce que حنا بلا بيكم ما نجمو نخدموا والو وانتم بلا بينا ما تنجموش تانيك تافونسيو donc حنا ماذا بينا يعني آه نضمنوكم بلي كنجمو نخدموا يد في اليد آه، يد في اليد باش آه، في الفائده تاع بلادنا الجزائر والتحيه للجزائر شكرا